50th Academy of Goa corporation of city of Panjim हाच्या जोड पावला पावलान घडून हाडटा बारा हो सोमणीवेलो खेळ स्पर्धा सुरू करता एंटनी दे अंबाजी आनी ताचे सांगाती देवाक भेटोय лука, салтанки Уруат лука нова Індис пасун удок на вої Животай чай на слема Ата чарри червани Санти удок на вої Ата удок на вої Животай luletaki gheghin astolo Ciorburoare de afla suneagăre solo Dar nu am alcoolo, Su graso curgo callo Callo, mal, callo, callo Yeah. Secretaria. Con un corazón por vena, dividido por historia. Que la clamor antico gribas, chidi un limonando riel.